grabando. Vamos a la hora. Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, stack, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza,

loco de la mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. mente, mente, mente. Si eres inteligente, paso, trápale paso, trápale paso. Si eres inteligente, trápale paso, trápale paso, trápale paso. Solo la mente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. Si eres inteligente, mente, mente, mente, mente, mente, mente. de la mente. Chao, no sabes quiénes son. Big Wally, El es Oscar. Ana Feria Music, yo lo pido son tranquilo. <laughs> y cabecealo.